Ito yung pelikulang magandang panoorin habang umuulan at may hawak akong kape kahit hindi ako nagkakape. <laughs> Ito yung pelikulang panonoorin ko ng paulit-ulit dahil gusto kong maniwalang may forever kasi Piolo Pascual is real. yes. Hi, sinetizens! Kagabi nagbonding kami ni Roxanne sa at nanood kami ng pelikulang Last Night. Starring ang nagbabalik tambalang Piolo Pascual at Tony Gonzaga. It's about two helpless people, Mark Peters and Carmina Salvador. Feeling nila last night na nila until they found each other. Actually, alam niyo ba na umiyak si Roxy sa sinihan? <laughs> Ay, naka-forward siya, tapos parang nakatakip siya ng scar, parang hoping siguro niya na hindi ko makikita yung tears pero parang, oh, <laughs> she's crying. <laughs> actually ako din eh, nagpipigil ako ng luha nung kagabi. Kasi yung acting talaga nila, parang nag-reach out agad no sa screen Mm-mm. sa akin. And I find yung acting ni Paolo Pascal. Yes. It's what you can actually see in a person who's undergoing through that situation. Really yeah. <laughs> At ako naman, ang masasabi ko kay Tony Gonzaga na gumanap birang Carmina Salvador. Sobrang cute ng acting Oo, niya. Yeah, ang cute, gusto cute gusto ko yung pag-move niyang, ng katawan niya and yung pag-flip niya ng hair ng gano'n. Ayan. <laughs> Sobrang swak silang dalawa ni Piola sa movie na to, no? Nagustuhan ko rin yung star ng pelikulang ito. Kasi di ba usually yung mga Pinoy films, they actually have this mold. But this film actually offers a fresh attack. Very unpredictable niya. Kaya kapag nanood kayo ng movie nito, abangan niyo kung paano i-reveal ang twist ng, ng story dahil sobrang masyashock kayo. Masyashock! Yes, And si Bella Padilla pala yung nagsulat ng screenplay niya. Parang grabe, tumatak sa akin na Bella is the character dun sa isang daang tula para kay Stella and then all of a sudden bigla she's the screenplay. <laughs> Oo, oh, <laughs> oh, yes. Wow, that's really that's one of the shook shookening moments. <laughs> and ako ba bilang isang taong mahilig sa mga makalumang bagay, sobrang nagustuhan ko yung retro retroish uh, elements na present sa production design ng mm. movie na ito. And especially yung mga settings na pinili sa movie. Yung simbahan, yung hotel, yung Jones Bridge. Ito pa, nagustuhan ko rin dito yung scoring ng pelikula. Yung ibang songs man dito, hindi siya ganun kasikat. But sobrang ganda nung pagkaka-incorporate nila dun yes. sa mga scenes. For example, na parang ito na emotional scene na parang I'm readying myself. Tapos bigla, mag-inject sila ng music na parang, oh, why did you do that? <laughs> are netizens pala na fan ni Moira de la Torre, mm-hmm. yung music niya, you have to watch out kasi there's another wonderful music na maririnig mo dito sa pelikulang ito yes. na isinulat ni Quest. Mm-hmm. We're giving this film, the production value nito, na rating na 4 out of 5 cinetiquettes. Why? Kasi may mga scenes dito na not safe, best, takpan mo yung eyes mo. <laughs> At saka ibang special effects dito sa akin, medyo sablay. Oo nga. Pero mm. you know hmm. what, guys? Pagdating naman doon sa message of the movie, we are giving it a rating of 3.5 hearts out of 5. And by the way, ang MTRCB rating nito ay R13. Probably because of the sensitive theme of suicide na hindi naman talaga appropriate mm. sa mga hmm. younger audience. Kaya yung mga parents na gustong manood ng movie na to, huwag yun nang dalhin ang inyong mga anak. <laughs> Dahil sigurado naman akong hindi din kayo pagbibila ng tickets. yes. <laughs> Alam mo ba na marami akong natutunan dito sa pelikulang ito and one of this is that it's really important to have someone to talk to especially when you're going through a lot of things in your life kahit maliit man yan o malaki kasi you can't just keep everything inside of you at one point sasabog ka kapag hindi ka nagsalita. So you really have to talk to someone. Tsaka na-realize ko rin pala doon, no? maging a person din tayo who will listen to people. Kasi you might not know na baka kayo na nga yung last yes. na tao na makakausap niya, diba? Tapos ikaw na lang pala yung hinihintay para mag-change nung mind ng tao, parang not to do or not to commit suicide. So, to our netizens, kung may pinagdadaanan kayo na sobrang bigat, yung mga problems in your life, you can call the CBN Asia Prayer Center at 737-0700 and they will listen to you. Hindi naman lahat ng tao mayroong Carmina Salvador sa buhay nila na handang magstay at talagang uh, mag-cheer sa'yo kapag nalulungkot ka. And worst pa, yung mga taong ine-expect ine natin na mag-comfort sa atin, mm. sila pa yung mga taong nagko-cause ng pain. Pero if you have your hope on Jesus, kahit na yung mga taong ito sa paligid mo, pinil ka nila, mananatili kang buo and matatag because Jesus is in your life and mm. Jesus loves you. Jesus turns your hopeless end into endless hope. Ayan. Kaya fix your hope on Jesus, not on people. Hashtag, there is hope. True. And for our netizens na manonood ng film, if you're watching this, um, word of caution lang for everyone. Ayun, there is this twisted concept about the way to heaven and the waiting place. Mm-hmm. Yeah. May mga scenes kayo na may encounter na magsasuggest na parang, hala, kailangan kong gumawa ng magagandang bagay. I have to do something mm-hmm. good to earn my way to heaven. But, you know, our spirit doesn't linger in the waiting area because we can go straight to God. We can go straight to heaven through Jesus Christ. And He is the way and the only way, ha? the truth, and the life, and no one can come through the Father except through Him. Yes. Hindi niya naman sinabi na, wala, marami ka pang option, edi piliin mo 'yon ganyan, ganyan. Para no, hindi niya sinabing ganun. And yes. no amount of good deeds can get us to heaven. Only Tama. Jesus is the way to heaven. Ayan, kinurek ko na. Diba? Ayan. Kayo, si netizens, na depressed at naging hopeless na ba kayo to the point na gusto niyo na mag-suicide? Saan kayo humugot ng pag-asa para magpatuloy sa buhay? Comment it below. Your story might inspire inspire others. Don't forget to like and share this video and subscribe to our YouTube mm. channel, Cinetizens. Yun. And don't forget to like us on Facebook. That's facebook.com slash netizen. And thank you for watching our awesome review of last night. And see you on the movies. On the next films na i-review natin mga sinetizens, we are your Awesome Movie Review Barkada! ako mahihiya.